Ah Aujourd'hui, on est dans une petite carrière, pas très très loin de Rennes. Et là, on a repéré quelques sauts. Il y en a qui sont plutôt petits et il y en a un qui est pas mal. On va le mesurer tout à l'heure pour voir combien il fait. Let's go Bon voilà, euh, on va mesurer le, euh, petit saut euh, de la carrière avant d'aller mesurer le fatas. Le mec il mesure mais il déjà la hauteur du saut. 11 mètres c'est parfait. Bon là avec Léo, euh, on va aller faire la petite coulée et puis au passage, euh, on va mesurer la température de l'eau. Parce que les gars, ils m'ont dit que <laughs> qu'elle était vraiment genre hyper froide. Quand elle est trop froide, ça, ça saisit au corps. Euh, on va bien voir et puis on va faire une coulée parce que la dernière fois qu'ils sont venus, les gars, ah bah, apparemment l'eau, elle a, elle est descendue. a On va essayer quand même de refaire une coulée pour voir si on peut sauter. Mais d'après les gars, il y avait beaucoup de fond, donc ça devrait aller. Le petit Léoche. Et eh, saisis. On a pris un petit thermomètre pour voir quand même. On voit ou pas 10,7 degrés. ça poque. Vraiment, ça, ça attaque. Je me rappelle pas qu'elle était, était aussi fraîche. Hein. Eh, elle est froide. Il est hyper froide. Il y a du fond. Hein. il y a beaucoup de fond. Ouais. Bon du coup là on a vérifié euh, le cliff de 10 mètres. Là Romain il va faire la coulée pour le, saut de 20 mètres qu'on a repéré. Elle est bonne l'eau En vrai ça va. Non franchement on s'habitue. Genre là ça va, j'ai plus trop trop froid. Peut-être parce que j'ai perdu mes pieds. Les parents sont vachement abrupts. En fait, sous l'eau, c'est exactement la même chose. C'est ça qui est bien parce qu'on est sûr de ne euh, pas, de pas toucher un, caillou ou un truc comme ça. Puis comme c'est assez isolé, on est on cliffe pas dans la vilaine cette fois-ci. Donc on risque pas de tomber sur un caddie ou, euh, un vieux truc que, des jeunes ont lancé dans l'eau. <laughs> Bon allez ça part, j'ouvre le bal, let's go. Let's go. partir un petit barani bac là pour chauffer. <laughs> chauffer. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, je voulais faire front et ouvrir et faire demi après. Sauf que j'ai un trou envoyé. Et du coup, j'ai fait mon front. Ensuite, quand j'ai fait ça, pour demi-vriller, je sais pas, j'étais hyper haut encore et j'allais hyper vite. Du coup, je me suis retrouvé là. là, en fait, j'étais pas du tout dans l'eau. Du coup, j'ai continué à tourner comme ça. Et là, j'ai Et ça m'a poqué tout là. Ah. Et tout là. du coup, j'avais. J'ai à moitié eu le souffle coupé. Et... Bon, en vrai, ça va. Oui, Bon, là, du coup, j'avais fait euh, front, tout euh, demi. Mais j'ai fait un plat. Et du coup, vu que je me dis euh, que je maîtrise mieux et Bac, je me suis dit, bon, vas-y, je vais tester saint catherine bac Et j'ai changé de t-shirt parce que l'autre, je pense, il me porte malheur, du coup, j'ai mis le <laughs> Bon, bah là, je pense que je vais envoyer euh, Sainte-Catherine bac Mais du coup, faudrait que Jérémy il aille dans l'eau avant parce que si j'ai une perte de co, bah faudrait qu'il me récupère quoi. <laughs> c'est quoi C'est quoi une perte de co Une perte de co, c'est genre des fois t'as plus de repères et en vrai, si je fais un plat, ça peut faire un petit KO. Hein. Faudrait qu'il me fasse un petit bouche à bouche si, j'ai une paire de peau. Ah oui Ah, ah oui Oh, j'en rêve Sinon, on passe. Hein. trop géré Oh mec, c'était incroyable Bah t'as pas eu de perte de co Non, y'a pas eu de perte de co là <laughs> Oh mec, t'es trop chaud Alors là, on est en train de monter pour aller faire le gros saut, là, le big boy. Et normalement, on va tous le faire, ça va être marrant. Let's go Bon là, ça va partir sur un petit 20 mètres là. Le problème, c'est qu'il fait froid, l'eau elle est froide. L'atterrissage, il va saisir. <laughs> Et regardez là, <laughs> mec, les langues je pense que tu peux te faire 4 entorses par <laughs> Genre, mec, tu cours, là, il y a un mètre. Hein. Tu te fais une entorse là, une là, <laughs> une là. Vas-y, gros. 3, 2, 1. 너무 웃겨 지금 Vraiment, ah c'est incroyable ce qui se passe ici. C'est incroyable ce qui se passe. Oh putain, il était trop lourd Yes. oh putain. Et si la vidéo vous plaît, franchement, n'hésitez pas à aller nous soutenir et aller faire un tour sur notre shop. On vend plein de vêtements, plein de posters et tout. Ça fait trop kiffer.